good friends. Uh, as you know, as I've been telling you, and according to my Facebook update also, my guest is very much here. And she's called Shanze batu She's an actor, she's a host, she's an anchor. She's wide experience in, uh, in our show business. Yes, my great friends, welcome back from the break. As you know, there uh, my guest is very much here and But let's ask her some different questions like uh, how does she feel when she question. does the comparing and hosting and anchoring? A different question is that कि आप होस्टिंग और एक्टिंग में क्या फर्क महसूस करती हैं? होस्टिंग और एक्टिंग में ये फर्क है कि हम जब एक सीन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि एडिटिंग में फिर वो मजा नहीं आता है इसमें फ्लो नहीं बनता है किसी का क्योंकि मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस कर चुका हूँ मैं मैंने होस्टिंग भी की है एंकरिंग भी मैंने तो दस फिल्में की और एक सिंधी फिल्म भी की है वचन मैंने वो भी की थी तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है और खुशी होती है कि हम जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया है जो हमेशा के लिए अमर हो तो कभी कभी कभी इंसान सोचता नहीं यार मैं ये तो, ये भी कर लिया वो भी कर लिया फुरू लतीफा में कभी आप बोर नहीं होते हमेशा एक नई चीज it's a constant process of creation creation है हाँ, जो अवाम कि खुशी होती है कि हम्म। हम जिस तरह मैं अब फील कर रही हूँ कि मैं हम्म। आपके साथ लाइव शो हम्म। कर इस तरह जो हम आर्टिस्ट हैं ना हमसे मिलकर पब्लिक बहुत खुश हो जनाब बिल्कुल ऐसी इसी बात है हिंदी कलाम जैसे उनकी होस्टिंग की की है अच्छा अच्छा होस्टिंग की है from we must encourage people who come up with creative work आपको मैं फूल कहूँ या चांद का टुकड़ा हाय हाय फूल और चांद से भी प्यारा है आपका मुखड़ा वाह वाह वाह वाह और ये फूल कितने प्यारे हैं और सब गुलाब के फूल हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कौन कौन से प्लेस का कोई नाम पता है उस वक्त कौन सी मोरजा पर सिंधी ड्रामा किया था मोरजा पर मोरजा पर जी फिर अच्छा। एक पीटीवी का उर्दू किया था पानी की दीवार जिसमें शबीर जान भी था चौहान होती थी मंजूर मक्सी का ही place network and charming guest miss